Jaha, T-Bowsiltavat kaverit hyökkäyt kimppuun. está... Ei täältä saa näköjään palvelua. menetti se jonnekin tänne kaduille. Popin tosiaan. jossain täällä. fantástica do rock, eles são claramente Phobie auf. Nee, nee, nee, gut. Bah, bah, wie geht? Alter. on hyvä, kun se on johonkin se kadottanut. Ja että Jakutsalla on jotain näppejä tässä katoamisessa. Eli tehtävä etsi Jakutsa. hyvä homma. taas niitä tulee nyt. Joo, mä muistan tämän paikan. Tää oli vähän ehkä huono huono paikka niinku oikeasta, mutta hirveä kasa jengejä. Mut nykynäköjään selvittiin. Vähän ehkä nousi toi pulssi tossa äsken. Thank you. uh, melkoinen umpisuvoli tääkin paikka kyllä. kiva pahvilaatikko uusinta uutta. show you the beauty of... No niin, jaksat sinä ladata tämän näin. Ei tarvi kaatua. No kiitos. mä päivitän varmuuden vuoksi. Tää varmuuden välttämiseksi, kun entinen pomo Siinä on toi tulivahinko, niin jotkut pomot saattaa ottaa paremmin sitä vahinkoa. Any bartender can pay up. melkein kaikki kyllä. No niin, nyt pääsemme sisään. Tai sinä pääsit ja minä pääsen si siivelle. knew you'd be my savior the moment I laid my eyes on your formidable appearance. No, ton USP-kun takia kuoli hirveän monta elämänmuotoa. In return, I shall order the system to clear you for access as well. Such are my magenta powers, you see, when I have my stupid fog. Fog recognized. You are cleared for access. How kind of you. My profound thanks. And I also wish to grant pinnacle access to this helpful being standing next to me. Access granted. And now I must bid thee adieu. Don't be a stranger. Huh. Great! Oh my gosh. Do come visit. We'll share a bottle of Zumzek and reminisce about this terrible ordeal. Good luck. Tuon hukkaamisen takia kuoli monta elämänmuotoa. Pinnacle. Aklogia huippu, pilviä yläpuolella varmaan. Mitä? Tämä on hissi, joka on siisti. täällä on paari jopa hississä. kyllä näköjään kannattaa olla yhtiön mies. Hissikki on parempi ja... Ja isompi videoruutu. Mä oon nyt ihan järkyttynyt kyllä. Täällä on jopa puhdasta. This is Kira. We see you've reached the pinnacle. The AGHQ entrance is across the Grand Alley. Tread carefully, operative. Täällä on jopa jotain vihreetä. Vähän erilainen paikka kuin viemäreissä No eiköhän täälläkin syty jonkinlainen massiivinen tulitaistelu. Hey, so are you up at the pinnacle now? Is it as fancy as they say? Bring me back something shiny, will you? oh, joo, oh, Oh. Kyllähän tää aika hieno on. Aa, tätä näkyy alakierrokset. Tästä voi pissatakin niinku alempi osasten päälle. Tosin täällä ei lu, ju, luultavasti julkinen urinointi on kielletty. Mutta noin ajatuksen tasolla. Voi tuntea kuinka 99 prosenttia elämänmuodosta on oman, oman itsensä alla. Brittiarmeija hyökkää lähtee. Kiva muuten löytää terveyttä lisää. Olen nimittäin hivenen rikki. <clears throat> Ai niin joo, mä paranen kyllä itsekseni. Riittääköhän se, jos mä vaan niinku okei, että ulos taistelualueelta, niin tää rupee paranemaan tää tyyppi. consulentia pro maksimaalisen sankarillinen taktiikka. Nyt toisten armeija ei päässyt läpi, mutta tässä vain yksi sooloja menee, menee ja runttaa kaikki puolustukset. corporate CPU, the brain, the central command. I could go on with the metaphors, but my poetic genius is wasted on you, Flesh. Uh. Eh, taitaa olla aika ylhäällä. Mä nyt siellä kaikkein pyhimmässä sitten. The boardroom is in lockdown. It can only be opened by the Ascent Group AGI. There is an interface terminal in the secure chamber nearby. tie, tiedän, tietänyt myöskään, että mitä tapahtuu. Miksi yritys kaatui? hankinnoista piti päästä normaalisti. mikäs tää on? Pirtelemaa siinä. Onpas hieno, pieni tommonen tekoäly. AGI is gone. Has it died? Can machines die? Can I die? Interesting. Kyllä, kyllä ja kyllä. The group AGI is not just hibernating. It has been shut down. It's a wonder this arcology is still standing. Stay in place. We're coming to you. Jos ne on tehnyt kokeita sillä omalla tekoälyllään. Well, this certainly is an epic clusterfuck. The boardroom has been locked down with the safe room protocol. Only the AGI can override that, and it's offline. To get into that room, you must reboot the AGI manually. It can only be done at the cognitive core in the D-Nexus. So that's where you're headed next. Uh. Our other assets are locked down, defending our recently acquired property. The Ascenders are throwing everything they have at us, trying to take it back. So this is on you alone. We realize you get to run around a lot, Operative. But we also know that all Sapiens need plenty of cardiovascular exercise to stay functional. Consider it another perk. <laughs> All clear. Yeah. Ah. Uh. Mission brief over. Do you require clarification? All clear. Yes, the board must have felt threatened somehow. But it is peculiar that we cannot contact them at all. We'll know more once the AGI is back online. Yes, their new anonymous influencer is whipping them into a frenzy. We will take great satisfaction in unveiling this individual and then terminating them. The AGI's brain, if you will. Though that is an extreme oversimplification. Its actual neural composition is too complex for you to comprehend. Uh-huh. Good. The Y-Corp AGI has cracked the cognitive core access code, and it's been uploaded to your IMP. But that's all the aid it can provide here. You might want to utilize that unsavory acquaintance of yours. Noghead, was it? His assistance could be useful. Now get going. Merhaba Hakkari. I am beside myself with excitement to get a glimpse into an AGI cognitive core. The location has been marked and I have contacted Noghead, awaiting answer. Let's get going. Tänne ei vielä pääse. Teneksukseni vielä pääse ainakaan tosta. let me That's foreign technology, parsecs above anyone's pay grade. It's also protected by a quantum solidification field. You're gonna need a tuning fork to implode it, and you're in luck, because I happen to have just the type you need. Come pick it up over at Black Lake. I'll be waiting. Uh-huh. Ja että Black Lakeille taas. No, niin kuin todettiin, niin tulee paljon juoksemista tässä nyt seuraavaksi. you do realize that most of us mortals never go above cloud layer? Yes. Enjoy the sights while you can. Haa. Ja Kyberdekin upgrade. Olisiko mulla melkein kaikki nyt sitten? Erinomaista. jolla enää yhtiöalueella niin on tämmöstä näin niin sotkusta hississä. Mutta yhtiöalueella sentään oli siis <clears throat> baari hississä. our corporate values. Uh-huh. Honor them. Remember them. Jaa, nää on niinku... Omistaisko nää nyt sitten alatasot? save. And this is the feed. This cycle, a data net collective calling themselves the Iridescent Riot Army claimed responsibility for the recent upsurge in AUG-assisted suicides across Velas. huh? They now demand a ransom of 25 billion Ukraines to be paid by all of Velas together, for they promise to cause more AUGs to kill their users. Shrewd observers have noted that all OGs involved have been manufactured by the same... pääse käsille. Minä en tää on tää alkupään pomo. Pomo monsteri. enemy OV found our location and they're twisting my arm hard. I had to do this. Ja hapauksen juuret. To no, toivottavasti sait sen tää 30 hopeapalaa tästä pituksesta. Niin siellä laskee vähän liian alas. Okay. No Incoming S S M Okei. Ne on ystävällismielisiä. Uh-huh. Sorry about that, but you owed me one, remember? Now we're even. Uh-huh. So long for the backup to come online. The plan was never for you to face those assholes alone, but you know, plans. Ah. Come on over, we'll get this sorted. Äh, saako tuon kuristaa? fintekkiä. Ah, katsotaan nyt, mikä se seuraava pet petos sitten on. Ikinä ei kannata dekkeriin luottaa. Samperi. Täällä vaan ollaan ihan chillisti. kuolee ihmisiä ja muita elämänmuotoja. Look at you! Not a scratch. I figured you could handle whatever Ovi threw at you, but never a bad thing to even out the odds a bit, right? Yeah. Look, that spiel about the tuning fork was bullshit. I had to lure you over here. Knockhead, we are fully aware you did not uphold your end of the bargain. Ah, my man! What the fuck are you talking about? You got your little ambush. Not my fault your people got wasted because they suck. Hyvä pointti. Your handiwork on those turrets was visible to an infantile child, knockhead. You have now been blacklisted. My people will flatline you on sight. <laughs> have a good day. wow. I've never seen hung angry before. Definitely made this whole gig worth it. Probably should beef up security around here somewhere. Anyway, Yo. I can hack the quantum field from here. In fact, it's already done. Another favor you owe me. By the way, what the Foreign told you about the Y-Corp BGI cracking the access codes to the cognitive core is refined hogwash. Except Those codes are absolutely uncrackable. Quantum encryption. Y-Corp must have acquired them somehow, though I can't for the life of me figure out how. Huh. Yes, I was listening in. Sorry. I'm not sorry. Can't reboot that AGI from here. Don't worry, I won't pull a trick like that ambush on you again. Uh-huh.